¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Crash of Cars Bueno chicos, si visteis el vídeo del otro día, conseguimos el coche de prestigio Bianchi a nivel 77 del juego Donde nos lo dan como recompensa Y nada chicos, os voy a dejar por aquí un par de partiditas para que veáis cómo es Mi opinión es que es un coche muy rápido como cabría esperar Pero que carece mucho de salud bueno, enseguida que me tocaban un poco, ahora lo vais a ver, me quitaba mucha vida, cualquier golpecito, cualquier cosa, me hacía bajar mucho de vida. Bueno, dejo de hablar y dejo que lo veáis vosotros mismos. Me gustaría seguir abajo un buen like, suscribiros si no lo estáis. Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo de Crash of Cars.